大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天是第十二讲，神要对你说什么？污秽的。 敬虔，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。 并且保守自己，不沾染世俗。这里经文就给我们看到一个对比：清洁和玷污，那就是污秽；清洁跟污秽。那当我们呃在生活当中呢，我们可以说人人都有一些基本的分别能力啊，我们呃。 都可以把一些事情做一些基本的划分整理出来。那也就是说，你不会随便的将你的这个衣服啊啊，把它放在厨房里面来收；你不会将你的鞋子放在你的冰橱里面来收；当然，你也不会在你的洗手间用。 你的三餐，那特别这些都是在清洁跟肮脏啊，我们都会懂得怎么样把它分别划分出来啊。那我们今天的经文呢，连续上次两次，我们都说了二十六跟二十七节呢，都讲到有关这个。 进签的事情，那第一次我们有讲到的，呃，就是这个进签不要自以为是，以自己为呃主角。第二呢，我们的这个进签呢不要假假摆门面。那第三呢，今天我们要讲的这个进签呢是不要啊，不要是属于污秽的这个。 近前，那那比如我们就说啊，白色的一件衣服，我们说这是纯白色的衣服。那纯白色的衣服呢？那你怎么样保持着它是一个纯白色的衣服？那你就是要很小心，不好去玷污任何的肮脏或者任何的这个颜色。如果你玷污任何的肮脏跟颜色，你就不可以再叫它是纯。 白色的衣服了。那在我们的这个信仰里面呢，其实呢，我们常常都会说，哎，我们基督教的信仰，我们说祈求主让我们分别为圣。那分别为圣的意思呢，就是把它分别出来。我们需要啊，基督教教会、基督教信仰、基督徒。 这几方面呢，其实我们都要跟它划分出来，分别出来。然后在这个二十气节里面，特别就是指出，就是要保守自己，不沾染世俗，就是我们要做一个清洁的净迁，然后不沾染这个世俗。 不沾染世俗，那意思就是世俗上的好多的一些的事物呢，我们每一天都可能接触到。你可能在你读书的时候也吸收到这个世俗上的一些的呃教育啊，你可能是出来工作，你也接触到一些世俗上的一些作风，然后你也可能在不同的管道里面也吸。 可以吸收到一些世俗上的价值和文化，当然这些东西我们可以说是无可避免。你活在这个世界上，你都可能在这个家庭、工作、社会、资讯各方面收到，但是这些东西自己要去过滤啊，你要把它去过滤啊，用圣经的原则教导，将它过滤出来。 那些污秽的、那些不好的，我们都要过滤出来，让我们呢是有一个清洁的心、清洁的金钱。我们不要去沾染世俗。有些时候，世俗上我们很容易，呃，有呃世俗上的一些的坏习惯呐，一些的价值观、一些的文化、一些的作风。 啊，世俗上的人他们都认为没有什么大不了的，啊，也不要什么大惊小怪的。但作为基督徒呢，我们一定要分别出来。所以今天我们看到教会是越来越现代化，那圣经其实是没有教导怎么样去组织一个现代化的教会？哦，圣经是没有，所以圣经里面会有这的。 蛮多，其实就是呃一些的传统的、一些的经典的啊，都从圣经里面我们可以学习看得到的。那圣经没有说什么是现代化的教会，发觉到我们越来越有很多的教会是现代化，所以现代化是从哪里而来？当然就是从现代而来了。哦，所以从现代而来，这些现代又从哪里来？呢？其实很多都是信徒。 啊，在这个世界上，啊啊，在世俗上的这个一些的经历、一些的看法、一些的接触啊，一些的呃呃自己的才干等等啊，很多这些所谓的现代化的哈，带到这个教会，然后教会就越来越现代化咯。当然，我所说的啊，我们不能一直就刚说，哎，这个世界上的东西都不好的。 因为世界上的东西，我们可以说呢，啊，都有上帝统管，也有上帝受看为好的事情，但我们必须要把它过滤出来，不合乎圣经的要拿出来。所以，我们最基本的一个原则是，今天我们的教会，我们是不是分别出来？当人家看到教会的时候，是看到这个教会的团体。 和世俗上的团体有不一样吗？如果今天的教会所做的东西都跟世俗上的团体一样的话，那基本上我们可以说，我们教会呢就没有达到圣经所说的分别为圣的这样的一个原则要求了。那我们再说呢，教会是由信徒组织而成，才能够成为教会。 和我们信徒呢，其实就是教会的那最主体的人。那也就是说呢，我们的教会是分别出来吗？那最重要也就是在于我们的信徒有没有分别出来。那我们真的是要问自己，今天我们作为一个基督徒，我们真要问我们跟世俗上还没有信主的人，我们有什么不一样的地方？ 如果我们跟世俗上的人还没有信主的人，其实呢，我们的作风、我们的讲话、我们的服装、我们的饮食习惯啊，我们的思想、我们的价值观啊，等等等等，跟他们都差不多差不多的话，啊，那我们何来的分别为圣的这个基督徒呢？所以圣经很清楚说，我们敬天爱主，我们需要是。 清洁的，我们没有玷污的，那我们不沾染世俗的，所以世俗上有好多好多是不适合我们基督徒的这个教会，不适合我们基督徒的生命的，我们都要靠主把它过滤出来，让我们的净前是净清洁的净前，这是神对你说的话。 我们去祷告，主天父，我们基督徒就是分别为圣的基督徒，乃是在这个地上呢，要做光，要做盐。我们是要做灯塔，照耀着别人，给别人在黑暗当中呢看到光明。我们的生命，我们要分别给人家看。基督徒与人不一样，我们的教会。 我们要分别出来，给他们看到这个团体是属于神的，是有不一样之处。不教和信徒不能分别出来，那就达不到圣经所说的分别为神呀。所以我们祈求主帮助这我们，我们必须要认真的去看待一个分别为圣的这样的一个原则和教导。祈求主。 帮助充满着我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，转发就是宣教。如果还没有订阅，请订阅，我们一起为着福音来传扬。